Korkma. Sönmez. Bu şafaklarda. Güzel al sancak. İmam, dayı, yarın gibi kadın var. 的。 Her şeyi andan ilahi boşa kavmaya yaşayın.